こんにちは江戸川区で活動している SDH ハウスグループフローズです今日は3回目の参加ですが初心の気持ちに帰ってハウスのかっこよさを伝えたいと思います悔いの残らないように踊り切りますえみ先生お母さんこれからもお願いしますお願いします

We are about to go back, way back, to the roots of house music. The true meaning, unity, family, one sound. Together, around the globe, for the love of beats, for the love of tracks, for the love of house, for the love of jack, for the love of beats, for the love of tracks, for the love of house, for the love of jack.

Thank you. SDH フローズの皆さんありがとうございました続いて